Coronel William Guy, líder de um grupo de elite de lutadores contra o crime, conhecidos somente pelo seu codinome Street Fighter. Deixa o cara comigo. Guy. Round 1. E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas casuais, estou jogando com Guile enfrentando Rio. Estou continuando a série testando personagens. Eu escolhi o Guile que ele parece um personagem muito legal. Ele deve ser muito bom jogando com personagens mais lentos, né? Agora rápido assim que nem um Rio que veio. Fica difícil. Eu dou o meu Sonic Blue aqui, já mas não teve jeito. O que houve aqui? Round 2. Ele é um personagem muito bom de se jogar. Eu não sei se eu vou conseguir jogar com ele aqui direito. Dei o meu copo para colocar ele pra lá, mas não adiantou porque o Ryu ele é, ele é foda. Isso aqui. Olha, deixa até eu tonta. Poxa You lose. Nossa, eu nem joguei direito. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas que garoto! Round 1 Fight! Hadouken! Hadouken! Bom que eu tenho magia pra jogar pra cima. Tem esse facão que dá pra dar. Eu não sei, eu, eu tomo uma surra com esse Guile. Mãe, você não vai tomar surra. Nossa, calma. Toma minha farofa. Tem que usar. Não, ele já não tem mais sangue. Vai, pra casa, garoto! Round 2 Fight! Eita! Vem com o combo dele. Tá bastante Sonic Boom. Cala! Ó. Nossa, não meu jogar. Toma. Morre logo! Ah! <laughs> Ele foi por cima. Vai, só mais um. Isso, erra! É! Isso! Ainda bem que ele não fez nada. You win. Ei, grandão, ainda tá faltando muito para acabar comigo, tá legal? Garoto, se não quiser se machucar, fique aí deitado. Round 1. Fight! Não, agora é o desempate. Você tá muito esperto. aí ele agora tá vindo com tudo. Eita! Para de defender. Fica aí. Tá. Eita, não adiantou nada, minha fara. O desespero às vezes não ajuda em nada. Fica lá! Isso! Nossa, mais um risco. Vai aí! Round 2 Fire! Bom, dá bastante magia, mas também eu não posso ficar aqui como doida. Olha só! Gente, que bobo! Foi quase todo o meu sangue. Rapa, rapa! Nossa, tá difícil aqui pra recuperar. Toma. Toma o meu Sonic Bull. Gente, eita, foi por cima. Ele tava esperando <laughs> o Sonic Boom foi por cima. Ai, ai, agora é o final. Calma. Meu, ele tá muito rápido. Fica aí. Bom, quando... É- gente, olha só. para quando é eu, tomo uma surra desse guia. Esse cara não tá com surra nenhuma. Eu não preciso treinar mais. <laughs> tá, preula! O cara só defende, meu. Nossa, já era, meu amigo. <laughs> do Guile. You lose. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal, comentar, deixar seu like e tudo mais. Até mais. Tchau. Você tem fibra. Formidável. Vamos.